Mae'r Gwynidog addysg wedi galw am ail edrych ar y ffordd nath Cyngor Môn benderfynu cau un o ysgolion cynradd yr ynys. Fe nath Kirsty Williams dderbyn cwynion gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, rhieni a llywodraethwyr. Ac fel y clywodd Elen Wyn, mae ymgyrchwyr yn dal yn ffyddiog o achub ysgol Bodffordd. Llawenydd a gobeithio yn fawr iawn y bydd, bydd na neges o y bydd yr ysgol yn para yn yr ardal cyd-fynd. Dwi wrth fy modd o seith beth ymlaen. Diolch i ddew. Dyma ddau o'r canoedd sy'n deud nad ydy'r cyngor sir wedi dilyn y canllawia cywir. Gan felly ag edrych ar ddewisiadau eraill posib nac ystyried effaith cau'r ysgol ar y gymuned. Da ni isio cael yr ysgol bodfodd i ddal i fynd. Am bod nhw, mae gen i ferch, yr hogia ferch i'n dod yma, a maen nhw'n si bodd yma. Mm. Maen nhw thi bodd yma, de. Fyddan wrth 'u bodda'n cael ysgol newydd sbon. Isio. Ma' ferch yn byw yn ym- yn yn lle maen nw'n mynd i fildio 'dyn nw'm isio dod yna mae well gynno dod i yma. Mewn ysgol fath o hon sydd yn 84 ac yn galon cilch a'r iaith Gymraeg yn cael ei defnyddio yn llawn yma a phlant yr ysgol yn mynd o'r ysgol yma i ysgolion u- uwchradd wedi dysgu Cymraeg A dwi'n meddwl bod hynny'n dangos bod uh, pa mor bwysig ydy'r ysgolion bach. A dwi yn gobeithio beth bynnag. Cofiwch, os bydd cyngor, uh, os bydd Christy Williams yn menegu, wel, yn i'w mae popeth wedi uh, nydydd yn y ffordd iawn. Wel, dyna fo, mae rhaid i ni na i dderbyn o. Ond uh, mae gen i ryw gwestiwn yn fy meddwl uh, bod na rhywbeth o'i le yn rhyw A dwi'n gwybod Dwi'n gobeithio mae bod na rhywbeth o'i le hefyd ac gyfer Christy Williams. Ac os geis i mi nawn i departu iddi. <laughs> Mis Rhagfyr diwetha ddoth y penderfyniad i gair ysgol yma yn Motffordd, hefyd ysgol Corn Hir, efo'r bwriad i godi ysgol gynradd newydd yn Llangefni i 360 o blant. Roedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ac ymgyrchwyr lleol wedi cwyno'n swyddogol gan ddadla y dyla'r cyngor sir fod wedi ystyried canllawia newydd y Llywodraeth sy'n ochri o blaid cadw ysgolion gwledig ar agor os yn bosib. Mae yna dros 80 o ddisgyblion yma yn Ysgol Gymunedol Botffordd ar hyn o bryd, ac o ran yr ymchwiliad, mae Cyngor Sir Ynys Môn yn deud i bod nhw'n ymwybodol o'r gwyn a'r pryderon ac y byddan nhw rwan yn cysylltu a Llywodraeth Cymru ynglyn â'r mater. Yn wreiddiol, roedd rhaid i'r gwyn fynd drwy broses gwyno fewnol y cyngor, a'r cyngor yn gwadu gwneud unrhyw beth o'i le. Wych lwyd, rhydd o'i chalon, nawdd i'n hiaith defnyddiwn hon. Rwan mae dyfodol yr ysgol yn wylo Cysi Williams a'r ymgyrchwyr yma'n hapus bod eu pryderon yn cael eu cydnabod o ddifri.